Anak-anakku, hidup ini merupakan satu pengobanan. Pengobanan merupakan satu kejayaan. Asyik, Entahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Oke okay, kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi sepatu Rianon Live 2015 episode yang ke-12 di sini cuy ya episode yang ke-12 Rumah Bujang ternyata ya Rumah Bujang penting banget untuk saya mengetahui judulnya sebab dari judulnya itu kita bisa tahu alur cerita uh, dalam drama ini itu seperti apa gitu ya berarti semuanya tadi tuh bujang ya <laughs> <laughs> Anaknya itu semua bujang cuy. Oke sebelum saya lanjut, saya berterima kasih banget ya buat teman-teman yang uh, mengucapkan selamat ulang tahun buat saya di Facebook cuy ya. Ya mungkin di di YouTube, di Instagram dengan di TikTok tuh jarang yang tahu gitu ya, jarang yang tahu. Yang paling tahu pertama itu adalah di Facebook cuy ya, di Facebook. Banyak teman-teman dari Malaysia yang follow saya juga di Facebook dan Alhamdulillah hari ini banyak banget yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Pasti kurang nonton video ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, walaupun saya nggak respon satu persatu inbox kalian cuy ya. Inbox ada yang DM. Saya nggak ini cuy ya. Saya uh, nggak terlalu banyak waktu untuk membaca satu persatu gitu. Apalagi banyak banget cuy ya. Saya minta maaf banget. Tapi kalau ada waktu luang nanti saya baca satu persatu lagi cuy ya. Oke, tanpa membuang masa lagi cuy, jom kita tengok part keduanya cuy ya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. Tiga, dua, satu. Peng. Oke. Ini perasaan di sini ada Mamat ya kok. Mamat nggak? Oh belum belum muncul kali cuy ya. Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini kita ke lain sepatu Reunion Love 2015 episode 12 bahagian yang terakhir. Let's go. Bahagian terakhir. Assalamualaikum. Cuma, oh ini dia ternyata. Selamat ya. Ah, Di sini lengkap sih. Aku orang hajar sangat masuk rumah pakai slipper. Allah. Dekat sini lah wak Long, long, long, duduk sini long. Long. awak duduk sini. Tinggi banget ini. Betul ke? Ah, ah, Mamat ya. Tadi, saya tadi untuk mencari pembantu salam dunia. Allah. Oh, <laughs> gambut. Ini aja. Salam. Ada gambut. Ah. <laughs> Baik sikit tanya orang tu. Uh, awak yang saya telefon untuk interview tu kan? Ya, ya, ya betul. Yang anak nak cik pembantu rumah tu ya? Ah, saya nak mencari orang nak boleh menjaga bapak saya sebenarnya. Ah, memang cantiklah tu. Uh, tuan. Ya. Boleh nak buatkan air? Ah, boleh buatkan air. kena sing <laughs> kena sing lagi saya suruh buat ini dah ada yang baru oh yang baru yang baru hmm. dapur sana dapur sana Budak datang mengaji ke? Tak ada ini. Ah, orang ah, tu rumah. Ya. Ada pengalaman jaga orang tua. Ah, kalau bab tua menua ni, Memang saya selalu menjaga uh, orang tua, benda-benda tua, benda-benda oh. Ah. lusuh, benda-benda lama. Itu memang pengalaman uh, kerja saya. Kerja mana dulu? Uh, Guard Muzium Negara. Apa? Itu barang sejarah. Ah, lebih kurang oh, sama Oh, museum maksudnya. Minta maaf, minta maaf adik saya di ni sikit. Ah, memang rasa memang sesuai ke nak kerja kat sini? Hmm. Ah, memang saya memang sayang pada orang tua. Kesihatan okey ke? Ah, Alhamdulillah. Macam nampak tak sihat dia? <laughs> eh, sihat. Mana oh. tak sihat? Tak pasal kat kau baru buat bibir. <laughs> Itu bukan bibir. Apa tu? Oning depan sikit. Oning? Oning, oning. Oning, oning, oning. Okey. Habis. Uh, Dah buat pasal Last kali untuk Soalan. dapat tak dapat kerja ni. Adakah awak pernah membunuh? <laughs> Allah. saya tak pernah membunuh orang, Tuan. Tapi kalau saya nak bunuh orang, Tuan orang pertama saya bunuh. Jawab betul atau tidak itu sahaja. Tak ah, tuan, tak tuan. Tetapi ah, melihat daripada keadaan awak memang awak ni seorang kelihatan seperti bekas banduan. Ha? Tak tuan, saya keliru nak minum mana satu ni. Jadi macam mana? Ah, long loss. Ah, tapi sebelum tu saya nak tanya dululah. Berapa gaji yang ah, ditawarkan kat sini ni? Gaji. Masalah gaji. Silakan. Gaji kita akan bagi per pay day. Per pie, per pie day. By day. Per, apa apa tu panggil? Per day. Per day. Per day. Per day. Per ah, hari. Per day. Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Eh? Okay. Eh bukan itu. Ada eh? tamu. Ini kan buka pun. Peti ais. Salam. Eh, kenuri. Eh, eh, ah, jadi, bapak saya. Jadi ah, Batman. The Batman. Ah, dia jadi apa? Cuba teka dia jadi apa. Jadi apa? Jadi apa? Eh, jangan tunjuk. Tinggi, tinggi. Tinggi. Jangan. There is, there is the job of from a man. Tuan. Inilah bapak tuan. Inilah bapak saya. bapak saya. Ini yang saya nak jaga ni. Ini yang awak kena jaga. Allah. Eh, dah, dah, dah. Alah. Alah, segam. Dah, dah, dah. Jom, saya bawa masuk dulu. Eh. masuk, bawa masuk, bawa masuk. Tak baik eh? Ayah nak sembang. Ha? Ayah nak sembang. Tak payah, tak payah. Dah degil betul lah. Ternyata kelemahannya di situ ya. Jadi uh, uh, rasanya hmm, masalah kita sudah selesai Adakah awak benar-benar bersetuju untuk bekerja dengan kami? Ya, ya tuan, saya dah bersedia untuk menjaga uh, <laughs> orang tua tuan. Pak cik lepas ni kita mandi, kita makan, kita tidur sama-sama eh. Sebab tolong, yeah. saya memang nampak pada awalnya lagi memang dia ada credibility untuk menjadi Asik. seorang penjaga ayam Kata yang sangat bagus. Ada apa? Credibility. Uh, <laughs> yeah. Sebagai doktor saya harus menggunakan perkataan-perkataan yang sukar untuk orang uh, tak pernah dengar. <laughs> Jadi kalau macam itu kita dah boleh pergi kerja, tolong jaga bapak saya macam bapak awak sendiri. Baiklah, baiklah. <laughs> Ayah nak ikut. Ah, ayah, ayah, tak, tak. Dia, dia boleh jaga. Ayah takut orang culik ayah. Eh, saya ada. Dia ogogen. Dia ogogen dah, tua dah. Apa yang ogogennya lagi? Budak-budak kecil je. Dah ada ayah dia. Oh, organ. Organ. Sabar, sabar. Sabar, ya, Pakcik doang saya, eh. Kita kita main permainan lepas ni, eh. Ah, kalau betul saya nak diri dulu. Ah, tolong jaga, ya. Ah, ni, tolong saya bagi dulu. Ayah. Ya? Semuanya bujang, ya, anak-anak. ini. Yang tak diri dulu, ya. Eh, tolong jaga diri baik ya. Ah. Oh. Ayah, jaga diri. Jangan nakal-nakal. Hmm. Okey, ya. Asal nampak sama tua je. Ayah. Bersama rindu ku titipkan. Salam. Tenang. Eh. Balik awal, ya. Saya buat air dulu. Ha. <laughs> buat air mulu. Cik. Ya. Eh, eh eh, Apa-apa? Kita tengok TV nak? Ha, jom. Movie-movie. Cerita apa? Tuan Puma Mereka tu. Ha? Ha? Ha? Remote, remote, remote, remote, remote, remote, nah. Ha. Ah. Eh, anak kau pergi kerja. kan? ni apa, apa buah hancing ni? Hmm? Kencing okay. eh? Okey. Mana ada? Habis buah hancing? Takkan saya pula? Eh, eh, saya tak kencing, Cik. saya <laughs> tak kencing. Awak yang pakcik, bukan saya pakcik. Tukar pembers sekarang, main cepat. Kerja, okay. kerja. Saya semuanya awak cari. Okey. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluh lima, empat ribu, empat ribu, tujuh ratus. Dah belum? Dah belum? Dah. Cari. Tak payah cakap. cari saya cepat. Acik. Tak baik tu acik tunggeng-tunggeng. Ha, ah, Tunggu -tunggeng. Oh, dia sembunyi di situ. Sekarang rumah ni bersalah. Ya. Awak kemas rumah ni cepat. Cepat ha? ni degil ni, degil ni memang nak kena ni, memang nak kena ni. Okey. Kemas. Kemas. Belum pukul. Ha? Belum pukul lagi tak yang nangis. Okey. Kemas mah Okey. Ha. Kemas. Kemas. Berlebihan berlebihan sini, eh, sini, sini, sini, sini, sini. Kenapa bising-bising? Tak ada, dia rindu kat anak dia. Oh, ha. apa dah kejap lagi ni balik. Duduk, duduk, duduk. Dah jaga elok-elok kan, kejap lagi dia orang balik. Pukul betul. ha? <laughs> Pukul betul. Kenapa? Ya, dah pukul satu, dia nak tidur. Oh, pukul satu, ha. tidur pukul dulu eh. Tidur dulu. Ha, eh, bising-bising lah eh. Boleh tidur? Bah, boleh, tidur, boleh, tidur, tidur. Eh? <laughs> Siapa suruh tidur? Siapa suruh? Bangun! Ha, ni kemas ni ni. ah ni minum, minum. Minum ni untuk kesihatan ni. Apa? Ah, oh, ah. <laughs> minum cepat. Mi. Sad. Hmm, kau ayah dah buk bukan minum. Assalamualaikum. Ah, Oh, betul lah mak kita. Betul. Baru lepas mandikan. Baru lepas mandikan. Baik ayah awak kat rumah ni, mesti <coughs> duduk ni. Ay, jangan diri. Penat kaki tu. Masuk. Salam dunia. <laughs> Salam dunia. Assalamualaikum. gimana? <laughs> Itu baru. Itu baru salam sebenarnya. Salam masuk, salam masuk. Ah, ah Long, kejap Long. Nih. Hmm. Nih Long. Dia ingat kita tak nampak apa yang dia buat, Long? Kami dah perhatikan gelagat awak dan ah. kami di luar. Aa. Ah. Alhamdulillah lah, saya jaga dengan baik. Ha. Memang Jangan baik. Kita. Memang sangat baik. Memang sangat Jangan. baik. Kamu telah melakukan perkara-perkara yang di luar juga. Di luar juga eh, Ingat kita eh. tak nampak ke? Eh, bapa tak buat apa-apa. Ha. Ah. Bapa ya. tak buat apa-apa. Dia lihat dari mana? Serius? Kita dah nampak, nampak dia bully. Ni, dalam tap ni ada. <laughs> ni, tap. Nah, nah. Ah. Oh. Mana ada? Hey, <laughs> eh, saya jaga elok. Kamu jangan nak tipu kami. Ha? Segala pergerakan kamu kami lihat di dalam uh, uh, uh, CCTV. CCTV. Eh Oh, ternyata. Ada, ada CCTV ke rumah ni? Saya dengan abang saya cakap awak kena jaga bapak saya betul-betul. Tapi awak tak jaga dia betul-betul. Dia ragging. Sebenarnya dia ragging. saya monitor dia, tuan. Dia sebab ayat tuan, tuan. Ya. Yeah. Kita dah pasang CCTV. Ada lima CCTV kat rumah ni. CCTV pertama. Ni. Ni. Ni CCTV yang pertama. Ni, ni. <laughs> Oh, sisi kedua. Kamera. Ni, sisi kedua ketiga. Ni. Yang ni. Ah. Ni abang ni yang jaga semua ni. Ni. <laughs> Ah. Dia yang nak kamu. Dia yang rakam. Ha? Ah. Ha. Sekarang apa yang awak nak cakap lagi? <laughs> Kamera min dia. Bila dah terperangkap. Pura Ah, salam dunia. Potok. Ha? Saya minta maaf lah sebab bapak tuan-tuan ni semua dah nyanyuk. Tadi awak cakap boleh Nyanyi kawan itu kayak gila ya. Sabarlah cik kalau macam tu, saya pulang dululah cik. Pulang. Eh. <laughs> pulang. Pulang. Pulang. Pulang. pulang. <laughs> pulang. pulang. pulang. Dah, jangan nak buat muka kesian. Balik ke pangkal jalan. Salam dunia. <laughs> Aduh. Ah. Jadi sekarang kita masih menghadapi masalah yang yang yang yang berulang kali apa nak jadi dengan ayah kita ni? Siapa yang nak jaga? Cerita dah nak habis, ke apa ah. lagi ni? Dia sebenarnya begini. Music please. Ah, Aziz. Ayah. Salam dunia. Apa ayah? Tiadalah kamu di sini. Ayah, sayangnya tidak nampak. Mencurah janji di daun keladi. Ah! umpama nahoda di sebuah kapal. Anak-anakku, hidup ini merupakan satu pengobanan. Pengobanan merupakan satu kejayaan. Asyik. Entahlah. <laughs> Ayah dan ibulah mesti Dihormati. Okey cuy. <laughs> Okey cuy, itulah tadi part kedua dari Spartan Live 2015 yang episode 12 ya. Benar benar enggak? Ya, episode 12 cuy. Seperti biasa kalau korang ingin tengok uh, ininya cuy, uh, eh, original videonya, nanti saya cantumkan di bawah ya, project lawa cuy ya. Uh, untuk eh, persembahan eh, sepatu Renan Life 2015 ini menurut saya lengkap banget sih ya karena memang di sini memang personilnya masih lengkap cuy. Dan chemistry mereka juga dapat. Yang membuat chemistry ini eh, keren banget karena yang tamu jemputannya itu Pak Kudi itu menurut saya ya menurut pendapat saya pribadi cuy karena memang mungkin orang berkata kok kamu kan uh, fans banget dengan Pak Kodi gitu ya. Ya bukan bukan karena saya fans aja gitu ya. Memang kenyataannya Pak Kodi itu pelawak yang menurut saya kelakar gitu ya. Dari segi dia bercakap kelakar, dari dia eh, segi ekspresi dia juga kelakar. Pokoknya uh, berkarakter lah. Yang paling susah dalam uh, berkarya itu adalah sebuah karakter, cuy. Karakter ya Nah, salah satu karakter yang saya suka banget dari Hakodi adalah ekspresinya cuy dia lebih ke Jim Carrey cuy ya eh, lebih ke ekspresi gitu ya tingkah laku gitu ya jarang bercakap tapi dia bergerak sedikit itu pasti kelakar nah beda dengan Jeb Jeb itu lebih uh, yang ada di benak saya ya karakter dari Jeb itu adalah spontannya cuy spontanitas dari lawakan Jeb itu sangat-sangat GG dari segi bercakap dari segi ekspresi semuanya pergerakan Jeb paling juara ya untuk pelawak yang ada di Malaysia dari segi spontan gitu. spontanitasnya itu gege banget sih ya apapun yang ada di depan dia dimanapun itu dia melirik gini dia bisa jadikan bahan untuk melawak oke itu menurut pendapat saya cuy ya pendapat kurang boleh kurang komentar di bawah bagaimana pendapat kurang ya supaya kita bisa sharing gitu ya. Mungkin uh, kita akan mereaksi sepatu renang live lagi itu di saat bulan puasa cuy. Kita akan cari sepatu renang live yang al puasa. Ya itu pas banget gitu ya. Saat puasa kita mereaksi sepatu renang live al puasa. Oke dan mungkin itu aja.